Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abang Studio Eto yang berada di kota Jakarta. Yuk, ah, kita ikut yuk patroli lalu lintas di pagi hari. Kita keliling-keliling Jakarta yuk. Semoga Selamat sampai tujuan dan tidak terjadi halangan dan rintangan apapun. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Keliling-keliling kota Jakarta yuk pagi hari. Patroli lalu lintas. Ini dari kawasan industri Pulau Gadung atau Jeep ya. cuaca ya cuaca tidak terlalu panas kita sudah keluar dari pintu kawasan industri Pulau Gadung iya untuk lalu lintasnya ya tidak terlalu ramai nih sahabat-sahabatku semoga di depannya tidak macet ini perempatan tugas terdapat halte ya halte busway tugas nih Transjakarta halte Transjakarta ini jalan raya Pulau Gadung Ya, good morning, good morning, good morning. Ya, good morning, Miss Sister, ya grandmother. Ya, mother beautiful, beautiful, beautiful. Ya, buat sahabat-sahabatku yang berada dalam negeri maupun di luar negeri, saya doakan semoga sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Semoga channelnya makin sukses dan makin bagus dari saya dan semoga kita semuanya masuk surga dan ketemu di Ka'bah bersama-sama amin ya Allah ya Rabbal Alamin dan terdapat juga halte busway layur ini masih jalan raya Pulau Gadung Jakarta Timur sahabat-sahabatku di depan terdapat nah ini kanan kiri ini ya terdapat pusat perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran sahabat-sahabatku ya ada bank-bank ya eh, jasa pelayanan jasa atau restoran ada juga iya buat medis kesehatan juga ada ada buat perlengkapan peralatan rumah tangga ada di sini. Dan di depan terdapat ya eh, mall Arion, perempatan Arion dan halte nih halte Arion juga ya halte busway sangat besar sekali. Kalau kita lurus ya, eh, ambil lurus ya. dan di depan juga terdapat nih halte busway uh, velodrome velodrome dan ada perempatan juga ya sebelah kiri dapat untuk pengisian BBM atau di sebelah kanan ada gelanggang olahraga Jakarta Timur ya gor inilah setiap hari jalur yang saya lewati di depan terdapat perempatan pemuda atau perempatan mega kalau ke sebelah kiri ke pasar genjing Ini uh, jalan pemuda sahabat-sahabatku dan terdapat halte busway Sunan Giri. <laughs> Ya, di sini sebelah kiri ada universitas juga ada. Halte Grapari, pus makanan siap saji ada. lab school dan di depan terdapat halte busway uh, eh, UNJ Universitas ya Jakarta sebelah kiri ini Universitas nya sebelah kiri dan di depan saya terdapat ya bis-bis Damri ya jurusan Terminal Rawamangun Bandara Soekarno-Hatta sahabat-sahabatku Nah di depan ini perempatan bebas ya kalau belok kiri ke Cililitan Cawang Pancoran kalau belok kanan ke Tanjung Priuk kita ambil arah lurus ya lampu hijau cascus yuk cascus nah di depan juga terdapat halte busway ya. <laughs> halte busway Pramuka dan di sini biasanya jalurnya macet karena pertemuan dari arah Priuk <clears throat> dan Cawang dan Bekasi Cakung yang selamat beraktivitas untuk yang sedang beraktivitas selamat beristirahat untuk yang sedang beristirahat jangan lupa jaga kesehatan untuk yang sedang mengejar 10 dolar ya tetap kejar 10 dolarnya untuk yang kejar jam tayang kejar jam tayangnya untuk yang mencari subscribe cari yang penting cari subscribe-nya tidak usah terlalu barbar sahabat-sahabatku biar tidak longsor Eh hujan gerimis Aceh Ikan teri diasinin Eh neng menangis aja Bulan depan dikawinin Ya ini biasa di sini nih jalur macetnya tuh kalau jalur cepet ya itu jalur cepet kelihatan uh, macet. Biasanya di sini jalur lambat nih dari sini udah macet. Berhubung sudah agak siangan dikit ya biasanya saya ya jam 8.10 di sini parah macetnya. Dan sini halte Pasar Genjing ya. Halte baso yang Pasar Genjing. Ini jalan pramuka sahabat-sahabatku. Di depan terdapat rel kereta api cascus cascus aduh aduh aduh aduh aduh aduh terdapat ya pasar hewan pramuka sebelah kiri ya atau apotik toko atau obat-obatan alat kesehatan kan melintasi rel kereta api hmm. Nah sebelah kiri pasar pramuka pasar hewan pramuka atau pasar alat kesehatan Waduh di depan ya terlihat sudah macet sudah padat merayap ntar kita mau coba jalur ke jalur yang lain ya kita ke kanan ya ke arah Jalan Matraman kita coba jalur lain ke arah Matraman Jakarta Pusat ya ini sahabat-sahabatku ini flyover Matraman beginilah ya kota Jakarta terdapat ya pertokoan atau perkantoran terlihat juga macet juga ya di depan ada rumah sakit juga kalau nggak macet bukan Jakarta sahabat-sahabatku ini jalan Matraman Jakarta Pusat di kanan kiri ini perkantoran ada juga hotel penginapan dan ada juga rumah sakit sahabat-sahabatku Nah, di depan terdapat halte busway Salemba, Kapital Karolus, Rumah Sakit Karolus, karena hari ini ya hari kerja Nah sebelah kiri ini rumah sakit Cipto Mangunkusumo Oh, terlihat ya. Nih, padat merayap, padat merayap baik KR2 ataupun KR4. <clears throat> halte bus Transjakarta Universitas Indonesia kalau sore arah pulangnya ya arah sebaliknya macet Nah, di sebelah kanan ini pasar kenari, sahabat-sahabatku. ini Jakarta Pusat dan terdapat halte busway Keramat Sentiong atau Trans Jakarta di sini kalau mencari banyak tukang-tukang las duko las duko secara cepat ya di pinggir-pinggir jalan dari dulu sudah terkenal jalan keramat sini dan dilalui juga sama mikrolet 01 jurusan Senen Pung Melayu Senen Ya, halte busway Transjakarta Pale Putih. Terdapat juga ya sebelah kiri makanan atau makanan siap saji ya McDonald atau McD di depan ini termasuk kuitang ada juga ya hotel atau penginapan ibis hotel jadi ini kalau kita lurus ini uh, ke Ancol ya ke Terminal Senen kita mau ambil uh, ke kiri ya kalau mau ke Ancol ke Jakarta Utara atau ke Senen kita lurus ya bisa naik ke atas ataupun dari sini juga bisa berhubung saya tidak mau ke sana saya belok kiri ntar di depan ya ini jalan Kuitang Jakarta Pusat tempat pengajian pengajiannya banyak di sini kalau mau ke terminal Senen tinggal lurus belok kiri bisa nah kita mau belok kiri inilah sahabat-sahabatku ya Jakarta Jakarta sekarang beda sama yang dulu sudah banyak perubahan-perubahan ya perubahan-perubahan Masjid Agung Al-Arif iya ini jalan Keramat Kuitang sahabat-sahabatku Jakarta Pusat depan terdapat ya Tugu Tani ya, patung Tani, patung Patani. Sekarang kita ke Gambir atau ke Monas kalau lurus itu ke arah Gambir nih kita belok kiri nih ke mengambil ke arah Sudirman belok kiri nah iya di depan itu Monas sahabat-sahabatku monumen nasional dan sebelah kiri ini uh, pusat Pemda DKI Nah di depan saya nih di depan ini saya ini sebelah kanan saya ini monumen nasional sahabat-sahabatku dan sebelah kiri saya ini uh, pusat kepemerintahan kota Jakarta Pemda DKI kantor gubernur ya Anies Baswedan iya ya banyak acara tuh ah cuma saya udah ngantuk lah Nah ini kalau kita lurus ini ke Jalan Sabang ya Jalan Jaksa ini banyak ya bule-bule dari luar negeri yang kehidupannya biasa atau diberakannya mau maaf ya gembel apa biasalah banyak yang di sini hotel-hotel murah penginapan murah banyak kalau malam rame Nah ini kita di depannya ke Jalan MH Tamrin di depan lagi ada proses uh, eh, monorel ya ini Jalan MH Tamrin dan di sebelah kiri saya ini <coughs> Wisma Mandiri dan terdapat juga ya hotel sini ya Caripan Pasifik di depan saya itu ya ini perempatan Mall Sarinah Tamrin ya tempat dulu kejadian bom Sarinah dan di sebelah kanan ini jalan ini kanan bisa ke Tanah Abang atau Bawaslu di depan Mall Sarinah Tamrin tempat dulu saya aktivitas dan bom Sarinah uh sangat mewah sekarang enak ntar kapan-kapan kita masuk ya masih tahap pengerjaannya banyak jalan-jalanan di ibu kota ini ntar kalau sudah jadi bagus sekali Jakarta lebih indah beautiful ini jalan MH Tamrin ya di sini pusat perkantoran ya kanan kiri perkantoran gedung-gedung tinggi bertingkat pekerjaannya ya baik dari yang muda sampai yang tua beautiful beautiful dan di depan juga terdapat <clears throat> ini patung selamat datang Jakarta atau Bundaran HI. Di sini tempat berkumpulnya para fotografer. Ini Bundaran HI, sahabat-sahabatku. Ah, ragu-ragu biasa kalau cewek naik motor ragu-ragu ini masuknya eh, jalan Sudirman sahabat-sahabatku Alhamdulillah ya jalanannya lancar karena sudah pada masuk kerja ada halte-halte bus ya halte bus busway bagus-bagus sekali karena ini pusat kotanya ya di depan terdapat ya patung jenderal kita jenderal kebanggaan kita semua patung jenderal Sudirman ya berhubung ntar kapan-kapan kita tembuskan ke ini bisa jalurnya ke Blok M ya berhubung saya mau belok kiri aja terima kasih sahabat-sahabatku telah ikut bersama saya patroli lalu lintas di pagi hari semoga bermanfaat dan untuk mengenang mengenang masa lalu masa kita pernah tinggal di kota Jakarta kalau ini tugu atas putaran balik Ya sebelah kanan gedung HSBC dan terdapat juga di sini eh, apartemen apartemen apartemen ya tinggi-tinggi sekali ataupun penginap penginapan ya hotel Sangrila ada kalau malam jalannya di sini gelap di depan ini eh, perempatan karet bipa kalau ke kanan ke Tanah Abang ke kiri ke Kuningan dan depan terdapat kuburan karet ya kuburan almarhum Ustadz Uje rem dan karet bipak lampu merahnya lama ya tas cus tas cus tas cus Bismillahirrahmanirrahim iya ini jalan pejompongan sahabat-sahabatku nah sebelah kiri ini kan makam atau kuburan almarhum Ustadz Uje Ini kalau sore macet juga ya jalur sini, hati-hati juga dan jalannya bergelombang. Kalau terus kalau malam penerangannya ya kurang terang sahabat-sahabatku. di depan itu jalan penjernihan sahabat-sahabatku ya, ada perkantoran ada bank-bank ada perkantoran pemerintah ataupun swasta untuk pengisi BBM juga ada iya Pertamina Pertaminik ataupun makanan siap saji ya makanan tradisional ada sebelah kiri kanan ada ini jalan penjernihan Jakarta Pusat ya Alhamdulillah ya jam-jam segini sudah nggak macet karena berhubung agak siangan saya orang udah pada masuk kerja dan di depan terdapat uh, pertigaan kalau belok kiri itu ke arah Cawang ke Jalan Gatot Subroto atau ke gedung MPR ya dan bisa kembali lagi ke Jalan Sudirman. Wah, di sini jalannya bergelombang. Nah, kalau belok kiri naik ke atas putar balik ke arah Grogol atau Slipi. Nah, ini kita di jalan tentara pelajar sahabat-sahabatku. Ini jalan seperti biasa ya. Udah banyak di video-video saya. Sekalian arah pulang saya sahabat-sahabatku dan di depan juga terdapat stasiun KRL atau stasiun train kereta stasiun kereta Palem Merah dan jalur sini dilalui juga dengan bis Transjakarta atau busway sebelah kiri saya itu eh, gedung MPR gedung MPR dari belakang ya lewat belakang nah di depan terdapat pertigaan kalau belok kiri ke arah Senayan atau Gelora Bung Karno kita ambil arah lurus nih mau ke arah Pondok Indah ataupun Lebak Bulus ataupun Ciputat atau kebahiran Lama ini di sebelah kiri saya ini lapangan tembak untuk atlet-atlet Indonesia atlet tembak dan di depan terdapat ya hotel ya hotel bintang bir bintang ya hotel mulia Senayan sedang banyak atlet-atlet atau tamu negara pada di sana menginap Alhamdulillah jalanannya lancar kikuk kikuk kikuk jos jos yes jos door hei cewek siapa namamu cewek iya Hi sis What's your, what's your name sis Hahaha ah, ah, ah. Biar tidak ngantuk Biar tidak ngantuk ya Burung perkutut terbang ke Rawamangun Mata ngantuk yang bawa bangun Hiburan-hiburan Ini masih jalan tentara pelajar sahabat sahabat tuh. jadi kalau untuk saya ya kalau mobil-mobil mewah sudah biasa karena di Jakarta sudah biasa ya sahabat-sahabatku tidak terlalu kaget dan ketemu sama artis-artis juga saya udah biasa mohon maaf ya bukan sombong Nuh, kalau sore sahabat-sahabat tuh jalan sini macet parah Nah, di sini juga dapat pertigaan ya. Belok kiri sama ke Gelora Bung Karno, sahabat-sahabatku atau ke Senayan. kita kalau di depan juga dapat pertigaan kalau belok kiri ke arah Pondok Indah atau Lebak Bulus atau ke Bogor bisa kebetulan saya mau arah ke, ke Bayoran Lama jadi ambil kita ambil jalan lurus jalan pasar aja ya jalan pasar kebayoran lama karena lewat simpru kadang banyak tanggul-tanggul polisi tidurnya ya ini daerah Jakarta Selatan ya jadi saya dari Jakarta Timur Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan tiga wilayah sahabat-sahabatku beginilah keseharian saya berangkat bekerja ataupun working ataupun pulang working my home melewati jalannya cukup jauh juga bisa tetap semangat demi cuan dan bisa menghibur ataupun bikin konten kita bawa asik aja bawa enjoy aja Insya Allah hasilnya berkah yang penting kita tidak merugikan orang lain berbagi ilmu berbagi wawasan berbagi pengalaman Nah, sebelah kiri ini pasar Bata Putih kita akan belok kanan ya ke eh, arah pasar kebayoran lama terdapat juga stasiun kereta api KRL atau stasiun train kebayoran Nah ini pasar kebayoran lama sahabat-sahabatku pasar tradisional market tradisional pasar tradisional Kebayoran Lama market tradisional hmm. daerah Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan ya kalau arah lurus itu ke Permata Hijau atau ke Slipi. Terima kasih ya, terima kasih, terima kasih sudah thank you for watching ya thank you for watching telah ikut bersama saya keliling-keliling patroli lalu lintas di pagi hari ini semoga bermanfaat dan mengenang masa lalu yang pernah yang pernah tinggal di daerah Jakarta thank you thank you ini perkampungan jalan pohon mangga dan kebon mangga aus aus ngantuk ngantuk ngantuk aus aus aus thank you ya thank you thank you al thank you jalan Cipulir iya Alhamdulillah ya selamat sampai tujuan tidak halangan rintangan apapun thank you thank you semuanya thank you all thank you all thank you for watching ngantuk nih aduh thank you I am not sleeping terima kasih